ရစ်ချင်းလောကမှာရင်မှုတဲ့သဘောတရားတွေပုရုဇဉ်တ attva တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ပါဠိစာပေမှာမန်ရစ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမဒလို့ဒီလိုသုံးလုံးမဒဆိုတာမန်ရစ်တယ်ရင်မှုတယ် ယာတုရှိလို့ရှင်လဲယာတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမနတ်တက်တယ်ယာတုရှိန်ဝါကိုအသုံးပြုပြီးတော့မောင်းမာတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမရစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာလို့ရှိရင်လဲစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မရစ်တယ်ပညာတတ်လို့ရှိရင်လည်းပညာတတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေမှာမန်ရစ်တတ်တယ် လောကမှာတစုံတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မထလို့ဆိုရက်မန်ရခြင်းရမှုခြင်းဆိုတာပုထုဇဉ်တ attva တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုမန်ရမှုဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်အခြေအနေမျိုးထိရောက်သွားနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မန်ရထာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်လာတယ် အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြုလုပ်လာပြီဆိုရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဘဝဆိုတာအကောင်းမလာတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမဒလို့ခေါ်တဲ့မရည်ချင်းမဖြစ်အောင်တတိဆောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ် အစင်းမြင့်မှလောကမှာမာရစ်တာမဟုတ်ဘူးအစင်းနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမာရစ်တတ်တယ်မာနဆိုဒီမှာမိမိရဲ့အရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေမှာဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန်ရစ်ပြီးကုအကုသိုလ်မှုတွေကိုပြုမိတတ်တယ်တဲ့ မမှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်မယင်ချင်းကိုဖယ်ရှားကြရမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားမှာအကောင်းမလာနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင့်တန်းစေရန်အတွက်မိမိတဏ္ဍာမှာမဒဆိုတဲ့ဒီတရားကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဒီမဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းတဲ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းထဲမှာဒုတိယမြောင်ကျမ်းဖြစ်တဲ့ဝိပင်ကဝိပင်ကျမ်းလို့ခေါ်တယ်ဝိပင်ကဆိုတာတရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်မံပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့အကျမ်းကိုဝိပင်ကကျမ်းလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာသဘောတရားတွေကိုဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းတဲ့ကျမ်း အဲ့ဒီဗိဓမာသဘောတရားတွေကိုရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုတဲ့ဝိပင်းကျမ်းမှာမန်ရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဒ္ဒဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး28မျိုးတောင်ထုတ်ပြထားတာရှိတယ်။လောကလူတွေဟာတတ္တဝါတွေဟာမမနာတွေတက်ပြီးတော့မန်ရစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ပထမအနေနဲ့ကတော့ မထဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုပထမဆုံးရှင်းဥစွာရှင်းလင်းပြီးတော့ဖော်ပြမထဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုရှင်းဥစွာအဲ့ဒီဝိပင်္ဂဆိုတဲ့ပြီးတော့မှကျမ်းမှာရှင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဝိပင်္ဂကျမ်းထဲမှာရှင်းထားတဲ့ဟာကတမောမထောမထဆိုတာဘာလဲဆိုပြီး တော့ရှင်းပြတာအဲ့ဒီမယင်ချင်းဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေရှေးဥစွာဘယ်လိုသဘောတရားလဲလို့ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာကိုတွေ့အရင်ကြည့်တတ်ရမယင်မှုနဲ့ပတ်သက်တွေ့အောင်ကြည့်တတ်အဲ့ဒီမှာမထဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါယောမထောမစ္ဆနာမစ္စိတတ မဒဥမာဒီလို့ဓာတ်ကျမ်းတွေမှာဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျရစ်မှုတယ်ဆိုတာရွတ်သွချင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့တေးတရက်တွေရစ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစကားပြောလဲမမှန်ကန်မပြောနိုင်တော့ဘူးလုံရကိုင်းတာလည်းမမှန်ကန်တော့ဒါကြောင့်မို့လို့မထဥမာဒီရွတ်သွချင်းတစ်မျိုးပဲအင်္ဂလိပ်လိုတော့ crazy လို့ပြောတာ တစုံတစ်ခုသိကိုလိုချင်နေတဲ့သိကိုတခါတည်းကဏ္ဍမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှုအယူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် crazy လို့ပြောတာနော်လောကလူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်မနိုင်လို့ရှင်ပဋ္ဌလို့ဆိုရယ် crazy ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်အယူအမူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရယ်ပြီးတော့ယောမထောမစ္စနာမစ္စည်းတတ်တာ မူးယူတဲ့စိတ်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါမှန်ရစ်တယ်လို့ပြောတာအယူမှုပေါ့ယာရုလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီယာရုပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့အယူမှုဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလာလို့ရှိရင်လည်းဓနပေါ်မှာအယူမှုဖြစ်တယ်ပညာတက်လာလို့ပညာပဲဆိုင်ရာမှာလည်းပဲအယူအမှုလေးတွေဖြစ်လာတယ် အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဒါမှန်ရစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တော့ကလူတွေပြောကြတယ်လေကစုမှလူမထင်ဘူးလို့ငါတို့လူစပူရှိသေးလားလို့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ကိုကိုကိုထင်ရောက်လာလို့မှန်ရစ်လာပြီဆိုတဲ့ဟာကြတယ်မပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောလာတယ်မလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လူတွေသာမှန်ရစ်တာမဟုတ်ဘူးတရိษံနေလည်းပဲ မတောင့်အပ်တဲ့အရေးရင်မှုစေတတ်တဲ့အရေးတို့ဘာလို့တောင့်မိသွားပြီဆိုရင်သူတို့လည်းပဲမှန်ရစ်တတ်တာရင်မှုစေတတ်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှဟာခုခေတ်မူရင်စေဝါခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေပင်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်တွေကတက်ကြွလှုပ်ရှားလာစိတ်မျိုးတွေဖြစ်လာမှန်ရစ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အခါ မရစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမာနောမဉ္ဇနာမဉ္ဇိတတံကိုယ့်ကိုအထင်ရောက်ခြင်းကိုယ့်ကိုကိုအထင်ရောက်ခြင်းအရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်ကိုကိုထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို conceit လို့ခေါ်တယ်ထင်မြင်ယူဆကိုယ့်ကိုငါတော်တယ်လို့လည်းထင်မြင်ယူဆလာတယ် ငါနဲ့တူတဲ့လူမရှိဘူးလို့လည်းဒီလိုထင်မြင်ယူဆတာအရာရာမှာမောက်မာတဲ့အတွေးလေးတွေတွေးလာဒီမာနဆိုတာထူးခြားတဲ့တရားဥတရားမြတ်တွေရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲလွန်ကဲလာလို့ရှိရင်လောကမှာ မာနကြီးလာလို့ရှိရင်လူတွေဟာလူမှုဆက်ဆံရေးကစပြီးတော့နှိမ့်ချပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အရာထဲမှာဆိုရင်မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟာဒီလူကမောင်းပါလေမာနကြီးတယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေမလုံးကြဘူးရှောင်ကျဉ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီမာနတရားဟာရင်မှုစေတတ်တာ နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုအုံနတိအုံနတိဆိုတာဘယ်တော့မှဆိုအတာစီသူကလည်းအထက်ကနေတယ်စိတ်ကိုကဘယ်သူ့ကိုမှလူမထင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအုံနတိမောင်းမာတယ်တက်ကြွတယ်စိတ်တွေကမောင်းမောင်းမာမာပြောဆိုဆက်ဆံတာကစပြီးတော့ မောက်ပါတယ်တက်ကြွတယ်ဆိုရင်အနေထားတွေဖြစ်လာအာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့ရသော်ဘုရားကဟောတယ်မဒဆိုတဲ့နေတစောတဲ့အလန်တကွန်အေးအလန်တကွန်ဆိုတာအလန်ဆိုတာတောင်ထိပ်မှာတလွတ်လွတ်နေတာထက်ကိုမြင့်တင်ထားတာအဲ့လိုပဲလူတယောက်မှာကိုယ်စိတ်ကိုထက်ကို ရှိသင့်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ထားလို့ရှိတယ်အလန်တိုင်များမှာအလန်တင်ထားတယ်လို့သူစိတ်ဟာတကယ်ကိုအထက်တန်းလို့ထင်တာတချို့နေရာမှာအဲ့ဒီမာနဆိုတာကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလူတွေထင်တာမြင်တာရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားအုံနလအလုံးမြင်မှုရလိမ့်မယ်ကျူပင်ဆိုတာ ရှုပင်ဆိုတဲ့အပင်ကအပေါ်မှာလောလောလောလောနဲ့တက်လာဒါပေမဲ့လို့အထဲတဲကအခေါင်းကြီးဘာမှမရှိဘူးခိုင်မာတာမရှိဘူးကျူပင်ဆိုတာထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းလုပ်တယ်လေထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းလုပ်ပြီပဲလို့အထဲထဲမှာမကြီးပင်တို့လို့အနစ်ရှိသလားဆိုအတင်းမရှိအဲ့ဒါလို့ကျူပင်အလားအချင်းဤတက်တဲ့မာမနာတရားတွေလို့ဒီလိုသုံးတယ်စာပေကျမ်းကပါနော် အဲ့တော့ခုဒီနေရာမှာမထမန်ရစ်တယ်ဆိုတာဒီမာနရဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုဟောပြအလံနဲ့တကွန်နဲ့တူတယ်လို့အလံနဲ့တူတယ်လို့နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့ဆိုတံပက်ခါဟောကိုယ်စိတ်ကိုအထက်ကိုမြောက်ပင့်တာရှိတဲ့နာတဲ့ပုံပြီးတော့အထက်ကိုမြောက်ပင့်ထား ကေတုကမြတာစိတ်တတာရှင်းတော့ကကတ္တတေပါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာမှန်ကင်းဆိုတင်ထားတာရှိလေကတ္တကျောင်းဆောင်ကြီးတွေအပေါ်မှာမှန်ကင်းဆိုတာတင်ထားတယ်အဲသူ့ထက်ဘာမှမရှိဘူးသူကအမြင့်ဆုံးမှနေဆိုလိုတာကရင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟာအထက်ဆုံးက ဘယ်သူမှပိုးမထားဘူးအမေလည်းပိုးမထားဘူးအဖေလည်းပိုးမထားဘူးဆရာသမားလည်းပိုးမထားဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဘလောက်တောင်ဆိုဘုရားတောင်သူလောက်မတတ်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်နော်လောကမှာပိုးမထားဘူးလို့ကိုကိုကိုမှန်ကင်းလို့စိတ်ထဲမှာတအားမြင့်တင်ပြီးတော့ရင်မှုတဲ့အရာကိုမဒါလို့ဒီလိုခေါ်တာ အဲ့တော့ဝိသင်္ကဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းတဲ့ကဒုတိယမြောက်ကျမ်းမှာမထရဲ့အတိတ်ကိုဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပြီးတော့မယင်ချင်းကို29မျိုးပြထားတယ်လူတိုင်းမှာတော့29မျိုးဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေပြော အဲ့တော့မာရစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရှိလို့မာရစ်တာကတစ်မျိုးအကြောင်းမဲ့မာရစ်တာတစ်မျိုးတချို့ကအလကားတက်တက်မာရစ်နေတာလည်းရှိတယ်ဘာမှထောက်ပြစရာမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုမှန်းကြီးနေတဲ့ပုံပုံမျိုးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဝတ္ထုကမာနလို့ခေါ်ဘာမှအခိုင်အမာအကြောင်းမရှိပဲနဲ့ မမာနတက်နေတယ်အဝဋ္ထုကမာနတဝဋ္ထုကမာနဆိုတာနောက်တစ်ခုကတဝဋ္ထုကမာနအခိုင်မာပြစရာတစ်ခုကိုခြေပြုပြီးတော့မန်တက်တာတဲ့အကျဉ်းချုပ်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မန္တရားတွေမန်ရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိဓမခုနှစ်ကျမ်းတဲ့ကဝိဘင်းကျမ်းမှာမြတ်စွာဘုရား မိုင်းရချင်း28မျိုးကိုထုတ်ထားတယ်နံပါတ်1ကဇာတိပဒဇာတိပဒဆိုတာမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်တက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့ပြောလို့တော့မရှိကြဘူးပေါ့ဒါလည်းရှိတော့ရှိပါတချို့တည်းဆိုရင်တို့ကဘာမျိုးရိုးလို့ပါတော့ဒီလိုဟာမျိုးတော့ရှိရှိတော့ကတော့ရှိနိုင် ဒီနိုင်ငံမျိုးမှာဒီဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ဇက်ခွဲခြားမှုစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသလောက်ဖြစ်တယ်။ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ခွဲခြားမှုစနစ်ဟာအလွန်ကြီးကျယ်တယ်ခဏထိအောင်ရှိ။ဇက်၄မျိုးဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ်။အခြေခံအဖြစ်အလေးမျိုးခွဲထားတာတကယ်ကြတော့ဇက်တွေအများကြီးပဲသူတို့အဲ့ဒီဇက်တွေအများကြီးတဲ့ကနေပြီး ဇန်နိမ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိအောင်နှိမ့်ချခံရတော့ဆိုရင်အတ္တချေပေါင်းအထိအကိုင်းကိုမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူထိရင်တဏှာဒါလူလူချင်းကိုနော်လူလူချင်းကိုငါကမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမျိုးမှာဖြစ်တယ်ဒီလူကယုံနေတဲ့အမျိုးမျိုးမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ရစ်ထားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ ဒီကနေ့လည်းရှိတာအေးအမျိုးနှိမ့်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမြဲတမ်းစိတ်ကလေးအောက်တန်းချပြီးတော့နေကြအမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကဘလောက်ပဲမကောင်းတာတွေလုံးလုံးသူကအထက်တန်းကကြီးပဲအကုန်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဥဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစနစ်ကြီးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကွယ်ပြောက်သွားအောင်လို့ဟောခဲ့တာ အကြီးအကျယ်ဟောပြောခဲ့တာနတ်ဆစ္ဆာဝတ္တလောဟောတိနတ်ဆစ္ဆာဟောတိပြမနောလူတယောက်အောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာလဲမျိုးဆက်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အထက်တန်းကြတယ်ဆိုတာလဲမျိုးဆက်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကမ္မုဏဝတ္တလောဟောတိကမ္မုဏဟောတိပြမနော အောက်တန်းကြတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လောက်ရနဲ့ဆိုင်တယ်ထက်တန်းကြတာဆိုတာလည်းသူ့ရဲ့လောက်ရနဲ့ဆိုင်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်အောက်တန်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကလူရဲ့အဆင့်တန်းကိုကိုချင်းတရားနဲ့သတ်မှတ်တယ်။ဆက်နဲ့မသတ်မှတ်ဘူး။ဒါဝင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဘယ်မျိုးရိုးကလာခဲ့လာခဲ့တကားဖွင့်ထားတယ်။နောက်ဆုံးမှာ သရောင်းစားတွေတောင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်ပြီးတော့ရဟန္တာတွေဖြစ်သွားတာရှိတကယ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့မျိုးရိုးကလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်မှပဲသာသနာပေါ်ဝင်ခွင့်ပြုတရားသူတရားမြတ်တွေရသွားကြတာရှိတယ်နော်ရောဒကဒိတ်တာလို့ဆိုတာတန်ခါမျိုးရိုးကလာပြီးနောက်ဆုံးတောင်းဆရတဲ့အဆင့်ကနေပြီးနောက်ရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာသောပါကတာမဏေတို့ မိတမထေတို့ဆိုတကယ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့မျိုးရိုးတွေကနေလာကြသို့တော့တရားမင်းကြီးတွေမြမမင်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုအောက်တန်းကြပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားလူတရားမြတ်ရတဲ့အခါလက်ဥချီမှုရှိခိုးခြင်းခံရအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတကားဖွင့်ထားခဲ့ပြီမဲ့လို့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့ သီဟိုနိုင်ငံအဲ့ဒီသီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ဇက်ခွဲခြားမှုစနစ်ကအရှိန်မသေးသေးဘူးရှိသေးတယ်အဲ့သီဟိုနိုင်ငံမှာဂိုင်း၃ဂိုင်းရှိတယ်ထင်မယ်ပထမတဂိုင်းကရှမ်းဂိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှမ်းကိုင်းကဇာမျက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာပေါ်ဝင်ခွင့်ပြုတယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်ခွင့်မပြုဘူး။အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်လို့ ဇက်ခွဲခြားတဲ့စနစ်ကိုမကျေနပ်လို့တီဟိုသာတီဟိုသာဘုန်းတော်ကြီးတပါးဗမာပြည်လာပြီးတော့ဘုရောမင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာအမရပူရမှာလာပြီးရဟန်းခံတယ်ရဟန်းခံပြီးတော့ဟိုမှာဂိုင်းတဂိုင်းထောင်တာအဲ့ဒါအမရပူရခိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဇက်ခွဲခြားမှုမပြုတ်နောက်တစ်ခါပဲခူးကလျာဏီတိမ်ဘက်လာပြီးတော့ရဟန်းခံသွားတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတီထောင်တဲ့ခိုင်းကြတော့ရာမညခိုင်းလို့ခေါ်တယ်မြမပြည်အောက်ပိုင်းဒေသကိုရှေးတော့ရာမညလို့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ရာမညခိုင်းအဲ့တော့အမရပူရခိုင်းနဲ့ရာမညခိုင်းဆိုတာပမာပြည်ကသွားတဲ့ခိုင်းတွေကဒီကနေ့ထီအောင်ရှိတယ်ရှမ်းခိုင်းဆိုတာဘယ်ကသွားတော့ဆိုထိုင်းနိုင်ငံအနေယူသွားတော့ သူတို့ကမျိုးရိုးမြင့်မြတ်တာလည်းတကြောင်းတီဟိုနိုင်ငံမှာပုရဏရာဇမဟာဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့ရှေးဘုရင်တွေကဆောက်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေတို့ဆွေတော်တိုက်လိုနေရာတို့မဟာဗောဓိသင်္ကမိတ်တာဗောဓိလိုနေရာမျိုးတွေမှာအဲရှန်ကိုင်ဘုန်းကြီးတွေကအုပ်စီးထားရှန်ကိုင်ဘုန်းကြီးတွေကအုပ်ချုပ်ထားဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင် ပြီးဟိုမှာဇက်ခွဲချမှုစနစ်လေးကအမြင့်တွယ်နေတော့မှရှိသေးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့မပြောနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဇက်ခွဲချမှုစနစ်ဟာခနေ့အထိပဲပြင်းထန်တော့မှရှိသေးတယ်အဲ့တော့မှမြန်မာပြည်မှာဇက်မရှိဘူးလားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှားစပင်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာလည်းဇက်ရှိခဲ့တယ် မြန်မာပြည်ရဲ့အသုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သခင်မျိုးနဲ့ကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးဆိုပြီးတော့အရနဲ့ဒါသမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကိုအရှင်သခင်မျိုးလို့ခေါ်ပြီးတော့နော်တာမန်ပြည်သူတွေကိုကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးလို့သုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေရှိခဲ့အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီစာခွဲခြားမှုတစ်ချိန်တုန်းက ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောတာဇာနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့မင်းဗမာမင်းတွေလက်ထက်တုန်းကဆိုလို့ရှင်မင်းမျိုးမင်းတွေဆိုလို့ရှင်ထိတ်တင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မှဲ့ဝုံမျိုးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ခင်ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့မှဲ့လို့ရှိတယ်ပေါ့တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုနာမည်မှဲ့လို့မရှိဘူး ကြည့်လေဗမာပြည်ရာဇဝင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငတ်တက်ပြီးတော့ခေါ်တာနော်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငတ်တက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဥပမာမဲ့ဥအောင်ဘဆိုရင်ငအောင်ဘလို့ခေါ်တာဒီလိုအဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့တစ်ချိန်တုန်းကလည်းဒီကျေးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးနဲ့အရှင်သခင်ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်နှစ်ခုရှိခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ဇက်ခွဲခြားမှုစနစ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမိလိုက်သေးတယ်သုတ်တန်နေမှာနေတဲ့သုဘရာဇာဆိုတာရှိခဲ့သေးတယ်ဘုံဝါကြီးမှာအဲ့ဒီသုဘရာဇာတွေဟာအတ္တဘကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ကြသုတ်တန်နေမှာနေတာမမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမတမချမ်းသာတယ်ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲ သို့တော့အဲ့ဒီသူဘယာစာတွေနဲ့အိမ်အောင်ဖက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်နော်တစ်ချိန်တုန်းကဟောနောက်ပိုင်းတော့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဗမာပြည်မှာဒီလိုခွဲခြားမှုတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတာလည်းအလွန်တော့ကောင်းတဲ့ဟာလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဟာမြင့်မြတ်တယ်တို့နှိမ့်ကြတယ်တို့ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းစက်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့လောက်ရနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘလောက်မျိုးရိုးကောင်းတဲ့အစီကမွေးမွေးမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရှင်အောက်တန်းစားပဲကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှင်အထက်တန်းစားပဲယုံညံ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံညံ့သူပဲမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင့်မြတ်သူပဲလို့အဲ့တော့အမျိုးဆက်ကိုဆွဲပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာဇာတိမတဆိုတာပြင်းထန်ခြင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့တခြားနိုင်ငံမှာသူသဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဘာလို့မှာပြင်းထန်မှုရှိနေသေးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်မှတ်တော်မှမှတ်ဘူးအမည်နာမဆိုတာကိုမဲ့ကြတယ်လို့မဲ့ကိုမဲ့ကြတယ်မဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာကိုမဲ့ကြတယ်လို့မမဲ့ရဘူး မျိုးရိုးရဲ့နာမည်လေးတွေပါတယ်သူကတရုတ်လူမျိုးတွေမှာလည်းရှိတာပဲကိုရီးယားလူမျိုးတွေမှာလည်းရှိတာပဲအိန္ဒိယတွေမပြောနဲ့တော့မျိုးရိုးနာမည်တွေသူတို့ရှိတယ်ဥမာမဲ့လီကွမ်ယူဆိုရင်ဒါလီဟာမျိုးရိုးပဲသူကသူမျိုးရိုးနဲ့သူတတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတယ်ဗမာပြည်မှာတော့အဲ့လိုမရှိဘူးမရှိဘူးအမှန်တမ်းလွတ်လပ်တယ်လို့ပြောရအောင် မှားလို့ဒါကြောင့်မို့ဇာတိမဒဆိုတဲ့အရာမျိုးဟာဆတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ရင်မှုဟာပမာပြေမှာမရှိသလောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကုတ္တမထအနွယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့မှန်ရင်မှုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခတ္တိယဆတ် ခတ္တယဇတ်လို့ခေါ်တယ်အနွယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဂေါရမအနွယ်ဟောဇတ်နဲ့အနွယ်နဲ့တခြားစီနော်သူတို့စီမှာမျိုးဆက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခတ္တိယဗျမနဝိတ္တသုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဇတ်၄မျိုးရှိတယ်ခတ္တိယဆိုတာမျိုးမျိုးပေါ့ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ warrior လို့ပြန်တယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ရန်သူတွေကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခတ္တိယလို့ခေါ်တယ်။မြန်မာပြည်မှာရေရေမြေရေမြေတနင်ပြည့်ရှိမင်းဆိုတာခတ္တိယနော်။ဗြဟ္မဏဆိုတာတော့ဗေဒာကျမ်းဂန်တွေကိုတရဆယ်ပြီးတော့ လူတွေရဲ့တာရေးနိုင်ရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြမနာလို့ဝတ္တဆိုတာတော့ကုံရောင်းကုံဝယ်လုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုရိတ်ခါတိုးအောင်လုပ်ပြီးတော့ကုံရောင်းကုံဝယ်လုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝတ္တလို့ခေါ်တယ်သုဒ္ဓဆိုတာကြတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ခတ္တိယတို့ဗြဟ္မဏတို့ဝိတ္တတို့ရဲ့ ဝေယဝိဆကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးကြရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတုံ့ထားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုလူရဲ့အဆင့်အတန်းကိုသုံးမျိုးခွဲထားတာအဲ့ဒါကစအနွယ်ဆိုတာကြတော့ကောဓမာတို့ကတ္တဗာတို့ဂွန်တင်ညာတို့မောကလာနာတို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေကအနွယ်ရဲ့နာမည်တွေကုတ္တလို့ခေါ်တယ်အနွယ်မြတ်စွာဘုရားဟာ ဂေါရမအလွယ်ကမွေးဖွားလာတာမို့မြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းကိုသာလင်ဂေါရမလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကိုလည်းဂေါရမလို့ခေါ်တာရှင်အာနန္ဒာတို့ကိုလည်းပဲတာယွေမင်းသားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဂေါရမလို့ပဲခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အနွယ်ကဂေါရမအနွယ်ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲဂေါရမအနွယ်တွေရှိသေးတယ် ဘုရကေယဖျားဘူးသွားလို့ရှိရင်တတိထားကြည့်ဘုရကေယမြန်မာကျောင်းအဝင်ဝနဲ့မျက်စောင်းတိုးလေးမှာစားတော့ဆိုင်ထမင်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရှိတယ်ထမင်းဆိုင်ဆိုတော့ဗမာပြည်လိုခန်းခန်းနားနားတော့မအောင်မိဘူးအဲ့ဒီထမင်းဆိုင်မှာရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Gauten Restaurant လို့ရေးထားတယ်။ Gauten ဆိုတာဂေါရမကိုပြောတာပဲ။နော်။သူတို့အတန်တွက်တဲ့ချာ Gautama ဂေါတမမကိုနောက်ကအတ္တရဖြုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဂေါတံလို့ဖတ်ကြတာဂေါတမဂေါရမစားတော့ဆိုင်လို့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီလိုရေးလို့ရှိရင်အများကဝိုင်းပြီးတော့ရှုပ်ချကောင်းရှုပ်ချတယ်အိန္ဒိယမှာဂေါရမထမင်းဆိုင်ဂေါရမစားတော့ဆိုင်ရှိတယ်သူတို့စီမှာဂေါရမဆိုတာမျိုးရိုးရဲ့အမည်တစ်ခုပဲအနွယ်ရဲ့အမည်တစ်ခုပဲတဲ့နော် အဲ့တော့အနွယ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေလူတွေမှာတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်ကသူများရဲ့အဆက်အနွယ်နဲ့မတူဘူးတို့ရဲ့မျိုးရိုးတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်ကပို့ပြီးတော့ထက်တန်းကြတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်ပြီးတော့မမနာတွေမရစ်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အနွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရစ်တာကွတ္တပဒ ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာရောချပဒနံပါတ်3ကအာရောချပဒလောကလူတွေကကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ရှိရင်လေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရစ်သေးတာတို့ကတော့သိကျမ်းမာတာပဲဆေးဥဆေးကံဘယ်တော့မှမသွားရရစားတောင်မရဖူးဘူးလို့ပြောတာနေကြားဘူးတာဟုတ်လားနှာစင်းချောင်းစိုးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ကျမ်းမာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲ မန်တက်တတ်တယ်တဲ့လောကလူတွေဒါကတစ်ခုအနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ယုပနပဒလူငယ်လူရွယ်တွေမှာငါအရွယ်ကောင်းတယ်အရွယ်နှုတယ်ပြိုရွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မမနာတက်တတ်တယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာစေကဘူး တချို့ကြတော့နုပြိုတဲ့ပုံကိုရှိစဉ်းစားကြည့်လေလူတယောက်ကိုအသက်60 80ဆိုတဲ့လူတယောက်အမလေးနုလိုက်တာ40လောက်ဆိုရင်သဘောကျမကျနော်အဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရှိရင်နုပြိုတယ်ဆိုရင်သိသဘောကျတယ်အဲ့ဒါလို့သိသဘောကျတာဟာအဲ့ဒါမန်တက်မှုတစ်ခုအမလေးနူးလိုက်တာအသက်80 60လောက်ထင်ရတယ်50လောက်ထင်ရတယ်ဆိုရင်ထမင်းတောင်ခေါ်ကြွေးလိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုရင်ယုဗနာမထလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဇီဝိတမထဇီဝိတမထဇီဝိတမထဆိုတာအသက်ရှည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်စေအသက်ရှင်နေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တော့ လူတွေမှာမန္တတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဇီဝိတမတ္ထလို့ခေါ်တယ်မန္တဆရာတွေကလည်းအများကြီးပဲနောက်နံပါတ်6ကဘာလို့ဆိုလာဘမတ္ထကိုရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရရှိတယ်ဝင်ငွေတွေကောင်းတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုရင်ဒါလာဘမတ္ထဝင်ငွေကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ရလာတာတွေ အကြောင်းပြုပြီးတော့လာဘပဒဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတက္ကာရပဒတက္ကာရဆိုတာအကောင်းနေဥပမာလူတစ်ယောက်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ရတာမဟုတ်ဘူးသူကကောင်းပြီဆိုတာကိုရကားလက်ဆောင်ရရင်လည်းပဲမော်ရမြင့်တဲ့ကားရတယ် ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်တက္ကာရဆိုတလေးတစားဘုန်းကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟုတ်လားအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိုတလေးတစားလူတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရတယ်ဆိုရင်တက္ကာရအဲ့ဒါလို့တက္ကာရတွေအယုဒိပြုမှုဆိုတာတွေကိုခံရလို့ရှိရင်လည်းပဲမန်တက်တတ်သေးတယ် နောက်နံပါတ်7ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဂရုကာရလူအလုံးကနေလေးစားခံရလို့ရှိရင်လည်းမန္တတတယ်အရက်ထဲမှာလည်းဟုတ်လားအလေးစားခံရတာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လေးစားမှုကိုခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခံရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကလူတွေကမန္တတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်9ကပုရခါရမထပုရခါရဆိုတာ ဘယ်သူတွေကဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုခေါင်းဆောင်တင်တယ်အရက်ထက်ကလည်းပဲရက်ွက်လူကြီးဆိုသူဥက္ကဋ္ဌဘုရားကျောင်းကိစ္စဆိုရလဲဥက္ကဋ္ဌရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ထားပြီးတော့အလုံးကနေပြီးတော့နော်အလေးအစားလုပ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်တက်တက်ဒါလည်းမန်တက်စရာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တတ်တယ် နောက်နံပါတ်10ကဘာလို့ဆိုပရိဝါဒမထလို့ခေါ်တယ်အချမ်းရံတွေများပြားလာလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအချမ်းရံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန်တက်တတ်တယ်နောက်လိုက်နောက်ပါတွေများတယ်သင်ပင်တွေများတယ်ချွေရံတွေများတယ်မန်တက်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘောခမထပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တယ်ပိုင်နာတွေအများကြီးပဲ ဟိုတယ်ကဘယ်နှလုံးပိုင်တယ်ကောနော်ကုမ္ပဏီကြီးကဘယ်နှခုပိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုပိုင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာမှအထားတဲ့ငွေကြီးကဘလောက်စသဖြင့်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့ဘောကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေလူတွေမှာမတ်တက်တတ်တယ်နော်ရင်မှုမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်12ကဝဏ္ဏမဒလို့ခေါ်ဝဏ္ဏဆိုတာနှမျိုးရှိတယ် ရုပ်အစင်းလှပတာဝဏတရိဒဝဏနာမည်ကြော်ကြားတာခုဏဝဏလူတကာကနေချီးမွမ်းပြီးတော့နာမည်ကြော်ကြားလာခုဏဝဏရုပ်အစင်းလှပလို့ရှိရင်လည်းလှပမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မရစ်တယ်ခုံတရင်ကြီးလို့ရှိရင်လည်းခုံတရင်ကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မရစ်တတ်တယ် နောက်နံပါတ်33ကဘာလဲဆိုရင်တုတပဋ္ဌအေးသူကသူများတဲ့အကြအမြင်ဘုံတုတတွေများတယ်တမိုင်းနေရာဆွဲနေကဲရာပဲဖြစ်ဖြစ်လိလထားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုလိလထားမှုဆိုတဲ့တုတကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်ရစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလဲဒီမှန်ရစ်တတ်တယ်လို့ပြောလို့တုတကိုမရှာမိရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် မန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဒါမန်တက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြောတာနောက်တစ်ခုကနံပါတ်14ကပฏิဘာနာမထပฏิဘာနာဆိုတာဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တုံ့ပြန်ပြောနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုပဲလူဆိုတာတစ်ခါတည်းကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီဉာဏ်ကမရှိတတ်ဘူး ဘာပြန်ပြောမှမသိဘူးဘာလို့မှမသိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲပฏิပါဒဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာသူ့မှာလက်တလုံးပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပฏิပါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမန်တက်နိုင်တယ်တဲ့နံပါတ်15ကရတ္တိညုမတရတ္တိညုမတဆိုတာ တက်ကြီးဝါကြီးထေကြီးဝါကြီးအဲထေကြီးဝါကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရာထဲမှာဟောလေးစားရတယ်အေးဟောဘိုးသက်ရှိတို့ဖွားသက်ရှိတို့နော်တက်ကြီးပူဇော်ဝဲတို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့မှာအသက်ကြီးပြီးတော့ရှေးဟောင်းနေမိတဲ့ပုံကိုယ်လူတကာကလေးစားကြအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲမာမနတက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရတ္တညုမတလို့ခေါ် နောက်16ခုကတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပုံပြီးတော့သက်ဆိုင်ပိဏပါတိကပဒအေးတသလုံးပိဏပတ်တူတယ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဆွမ်းခံစားတယ်အပင်ဖိတ်ကိုမလိုက်ဘူးလို့ဒီလိုအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမတ်တက်နိုင်တယ်ဒါယဟန္တာငါတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာပြောနံပါတ်၁၂ခေါ်ကအနောက်ဝိညာတပဒ္ဒ လူတကာကအထင်သေးမခံရဘူးအောက်တန်းစားလို့မပြောမခံရဘူးလူတကာအထင်ကြီးမှုကိုခံရတယ်အဲ့ဒါကိုအထင်ကြီးမှုခံရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲမတတ်နိုင်တယ်နံပါတ်18ကဣရိယာပဋ္ဌမဒဣရိယာပဋ္ဌမဒဆိုတာဒါလည်းယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာ သွားလာနေတာထိုင်တာကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်လို့ဘေးကသူ့ရဲ့ဣရိယာပဋ္ဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်ညိုလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမန္တတတေတယ်ဒီလိုပြောတာနံပါတ်29ကအိဋ္ဌိတကူရှင်နေမှာလည်းပဲတကူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန္တတာရှိတယ်နံပါတ်20ကယတမထအချာယံနေများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ကြော်စောမှုကို ရရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းခြံရံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာမနာတက်တတ်တယ်နံပါတ်27ကသီလပဒကိုချင်းတရားကောင်းတာလေမတက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲပေါ့ဒါကိုချင်းသီလကောင်းတာကောင်းတာတခြားကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးမမရရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက22ကဇာနာပဒတမာရိစွမ်းအားတွေကောင်းပြီးတော့ဒီ အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဌာနအဲစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲမမာနတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်သာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်တရားထုတ်တဲ့အာတမာရိယ24နာရီမလှုပ်ဘဲနဲ့မထားမပြောင်းဘဲနဲ့ထိုင်နိုင်တယ်2နာရီထိုင်နိုင်တယ်3နာရီထိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲထိုင်နိုင်မှုပေါ်တမာရိရတဲ့အပေါ်မှာမန္တထံမျိုးရှိတယ် အဲ့တော့ဒီမှန်တက်မှုတွေကိုမတက်အောင်လုပ်ဖို့အဓိကဟိုကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါ်မှာတက်လာတဲ့မန်တရားကတော့အကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်23ကသိပ္ပမဒလက်မှုပညာတစ်ခုကိုတတ်ထားလို့ရှင်လေအဲ့ဒီလက်မှုပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာမနာတက်တယ်တဲ့။နောက်24ကအာရောဟမဒ လူတွေကအယက်မောင်းကောင်းလို့ရှိရင်လည်းအယက်မောင်းကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်တတ်တယ်25ကပရိနာဟပဒအယက်မောင်းကတချို့ကအယက်မောင်းတာကောင်းတာအယက်နဲ့လူနဲ့မလိုက်ဖက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အယက်မောင်းလဲကောင်းတယ်လုံးရက်လဲဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတဲ့လူကြတော့ဟာလူတော်ကြီးလူချောကြီးလူခန့်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူဟာမျိုးကိုလည်းပဲ လူတွေကမတ်တက်တတ်တယ်တဲ့26ကတန်ဌာနပဒလူရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏဟာအမတမအချိုးကြတယ်လက်ချေအင်္ဂါအချိုးကြတယ်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲမာမနာတက်တတ်တယ်နောက်ဆုံး28ခုမြောက်ကပါရိပူရိလူဘဝမှာကိုယ်တဏ္ဏမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးခေါင်းပိုင်းကဖြစ်စေခြေပိုင်းလက်ပိုင်းကဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆက်ကြတာစပြီးတော့ဒီလိုမာမနာတွေဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာမနာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိပင်ကကျမ်းမှာမယင်ချင်းဆိုတာကို28မျိုးပြောပြတယ် အဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဒုက္ခမလာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရောချပဒရေယောဘနာပဒရေစီဝိတပဒရေဆိုတဲ့ကျမ်းမာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်ရင်မှုနုပြုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်ရင်မှု အသက်ရှင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မယဉ်မှုဒီသုံးမျိုးဘုန်းကြီးတို့တွေတဏ္ဍာမှာအထူးသဖြင့်မဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခမာနတိုက်ဆိုတာရှိတယ်အလုံးဘုန်းကြီးဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြတယ်ပေါ့ဘုရားလောင်းတိတ်တတ်မင်းသားဟာ နတ်ပြတ်သားသုံးဆောင်နဲ့စံစားရတယ်ဆိုတာအလုံးဟောဆောင်းရာသီစံနဲ့စံနှန်းနွေရာသီစံနဲ့စံနှန်းမိုးရာသီစံနဲ့စံနှန်းလို့ဆိုပြီးရမတုပသူရမလို့ဆိုတဲ့နတ်ပြတ်သားသုံးဆောင်ပါဘုရားလောင်းတော်ဟာစီစဉ်ချမ်းသာကိုခံစားဘာလို့ခံစားရတာတုံးဆိုတော့ဒါနရူသီလရူပါရမီ7ပါးဖြည့်ကျင့်လာခဲ့တာနဲတော်မပေါ့ပဲလေ အဲ့ဒီပါရမီကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးနောက်ဆုံးအကျိုးပေးတဲ့အနေနဲ့လူ့ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးချမ်းသာဒုက္ခခံစားအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းဟာကပိလဝမြို့တော်သုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မေရမာယာတို့ရဲ့တားတော်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တရဏမင်းကြီးတို့ ဆိုတာဟာတိုင်းကြီးပြည်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းကြီးပြည်ကြီးမဟုတ်ဘူးခုခေတ်အနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းသေးတဲ့နိုင်ငံလေးတစ်ခုလို့ပြောအောင်သို့တော်လည်းပဲစီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာအလွန်ကြီးပါတယ်အလွန်ကြီးကျယ်တယ်လို့ပြောဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲနိုင်ငံလေးတွေသေးသေးလေးတွေကအလွန်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်လေ။ အလုံးသိကြလိုက်ပဲဒီအာရှထဲမှာဆိုရင်ဘရူနိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေပဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ဒါဥပမာတစ်ခုပြောပြမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့တက်ကတိုင်းဆိုပြည်နယ်လေးတစ်ခုပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုပြည်နယ်လေးတစ်ခုဟာဘသူရဲ့လက်အောက်ခံလို့နေရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံလို့နေရတယ် မြန်မာပြည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဟိုစော်ဝါးတွေအုပ်စိုးတဲ့စော်ဝါးတွေရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့သွားတူတာပေါ့အခွန်လို့ဆက်ရတယ်လက်ဆောင်ပန္နာတွေဆက်ရတယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အနုယန္တလို့ခေါ်တယ်အနုယန္တဆိုတာလက်အောက်ခံသဘောမျိုးပေါ့သို့တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ် သူ့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာသူ့ဟာသူခံစားလို့ရလွတ်လပ်တဲ့အနေထားမှာသို့တော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အာနာဇက်မကင်းဘူးလို့ဟိုအတိုင်းကြီးပြည်ကြီးပေါ့ကာတိကောသလမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကဒါကိုမိန့်ကြားခဲ့တာရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးကငါ့ကိုရှ िख ိုးတာဟာတဲ့ငါတဲ့တကုအနာပါဝါတွေကြီးလို့ ငါ့ကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါ့ကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာသီလသမာဓိပညာကြောင့်ရှ िख ိုးတာကောသလမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံနဲ့ချီကျဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာကီဝေမင်းမျိုးတွေဟာအနုယန္တကောသလမင်းကြီးရဲ့နောက်လိုက်အချမ်းယံမင်းမျိုးတွေကပဲရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ ကောသလမင်းကြီးကတခါတခါတာကိဝေနေရဲ့နေတဲ့နေရာကိုသူဝิญဉ်တဲ့အချိန်ဝဲလာတာတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်မှာအမတန်မှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့အမတန်အားသေးပေမဲ့လို့စီစဉ်ဥစ္စာအမတန်ကြီးမားကြီးမားတဲ့ချမ်းသာသာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ့ အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့အခါမှာဘလောက်ထိအောင်အစင်တမ်းမြင့်မြင့်နေရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ခုနကနတ်ပြတ်သုံးဆောင်မှာနေရတယ်လို့တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့အိမ်မှာဘလောက်ထိအောင်အစင်မြင့်တုံးဆိုလို့ရှိရင်တခြားအိမ်တွေမှာအလုသမားတွေကိုကြွေးတဲ့ထမင်းဟာစကွဲထမင်းနဲ့ပုံရင်ဟင်းတဲ့ သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာကျွေးတဲ့အလုံသမားတွေကိုကျွေးတဲ့ထမင်းဟာတလေးထံပေါက်ထမင်းလို့ဒီလိုပြောတာတာလိမန္တောဒနာတလေးနဲ့အသားနဲ့ရောပြီးတော့ချက်ထားတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဆိုလိုတာကတထေးတွေစားတဲ့အစာမျိုးကိုတောင်မှအလုံသမားတွေကိုကျွေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောနေ့စဉ်နဲ့အမြကျွေးတဲ့အားလည်းအမှန်တမ်းအဆင်မြင့်တယ်လို့ဒီလိုပြော ပြီးတော့ဒီဘုရားတော်တော်လေးဟာဘလောက်ထိအောင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတော့ဆိုအမြဲတမ်းသူဟာသွားလေရာရာမှာထီးပြူထိုခေတ်ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ထီးပြူအုံမိုးထားတယ်အပူတွေအေးတွေနှင်းတွေဒါတွေမြုံမုံတွေသူ့ပေါ်မကြရအောင်မြဲတမ်းဆိုလိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကတကယ်ချမ်းသာတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ ခုခေတ်ဆိုရင်တော့မော်ရန်မြိုင်ကားကြီးတွေပါနေစီးရင်စီးရမှာပေါ့နော်လိမ်မြန်တွေပိုင်ရင်ပိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကရှိမှမရှိတာအဲ့ဒီခေတ်မှာတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စီးတော်ရင်နေနဲ့ဒီလိုမတ္တမချမ်းသာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာပေမဲ့လို့ဖះအလောင်းတော်လေးဟာသူကဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုဟာဘုန်းကြီးတို့တွေသင်္ကန်းစာယူဖို့ပါ အလုံးသိတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါဆိုတာသိတယ်ထင်တယ်သူဥသူနာသူသေးအဲ့ဒီထက်မှာတော့ယဟန်ဆိုတာမပါဘူးသူဥသူနာသူသေးဒီ၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះလောင်စဉ်းစားပါသူအိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားတာပါတော့နောက်မှလည်းအိုခြင်းသဘောရှိတာပဲ အဲ့ဒီအိုမင်းလာတဲ့အဖိုးဖွားအိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိတော့ဘူးဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလည်းတနေ့ကြတော့အိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ့်ရဲ့သဘာဝကိုအိုခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲနဲ့အိုမင်းရင်းရော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ဆုပ်မယ်ယွန်ရှာမယ် ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝမသိတော့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲလို့သူ့အတွေးထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာတံဝေကစိတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ငါလည်းဒီနေ့ကျတော့အိုရအောင်ပါပဲအိုခြင်းသဘောကိုငါလည်းမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူးလို့အဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နုပြိုတဲ့ဘဝလေးပေါ်မှာသူကမှန်ရစ်တာသူမရှိတော့ မယဉ်မှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအသက်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်အေးဒီနေ့ကျတော့ငါတို့လည်းအိုးအောင်ပါပဲအိုးချင်းသဘောကိုငါလည်းမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုစဉ်းစားအောင်အဲ့လိုမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်ယုပနာမထဆိုတဲ့မှန်ရင်မှုဟာဖြေရှားလာနိုင်တယ်ပေါ်လာနိုင်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရနေမှာမဟုတ်ဘူး မယဉ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ဘုရားလောင်းတော်လေးဟာအဲ့ဒါလိုဆင်ញင်စဉ်းစားတာဖြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတွေ့တယ်မကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲအော်ငါလည်းပဲမကြမ်းပါတဲ့ငါခန္ဓာလည်းမကြမ်းပါတဲ့သဘောရှိတာပဲအဲ့တော့မကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကမကြမ်းပါတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ သူ့ကိုရွှန်ရှာမုန်းတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိတော့ဘူးငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲမကြမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့ဗျာဒိတရားကိုမကြော်လွှားနိုင်သေးဘူးတနေ့ကြလို့ရှိရင်ဗျာဒိတရားငါတို့လည်းပဲကြုံရမှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျအာရောချမထဆိုရင်ကြမ်းမာမှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့မှန်ရင်မှုကသူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်တာလောကလူတွေက ကျမ်းမာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲမရစ်လာတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိတတ်တယ်ပေါ့နောက်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့လောကလူတွေကသေသူများသေပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာဖြစ်လဲသေတဲ့အကြောင်းမကြားကြဘူးမပြောကြဘူးနမိတ်မရှိနမမရှိလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဘယ်သူမှသူတွေကောင်အိမ်လက်မခံနိုင်ဘူး ဘာဖြစ်လို့ဆိုနမိတ်မရှိနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆက်ဆုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်လေးကသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးလို့ရှိရင်အော်ငါမှလည်းသေခြင်းသဘောရှိတာပဲသေခြင်းသဘောရှိရတဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြော်လွှားပြီးတော့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှာမုန်းတီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါမသိတော့ဘူးလို့တနေ့ကျတော့ငါသေခြင်းသေတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ သဘောအတိုင်းတနေ့ကျတော့သေဆုံးအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇီဝိတမထအသက်ရှင်နေမှုပေါ်မှာမန်ရစ်တာလည်းပဲပျောက်သွားပဲတဲ့အဲ့တော့အခုပြောတဲ့အရွယ်နုပြုမှုကျမ်းမာမှုအသက်ရှင်မှုဆိုတာတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမမရဲအောင်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ် ဘုရားအလောင်းတော်ဘဝတော့ကလည်းပဲဒီလိုဟောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရဝေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီဒုက္ခမလာတုတ်ဆိုတာဘုရားအလောင်းတော်လေးဟာဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခခံစားနေရပေမဲ့လို့အမတန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာဘဝကိုရရှိပေမဲ့လို့သူဟာမေးလျော်ပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးမာမနမရှိဘူးဆိုတာပြောဘလောက်သူ့ဘဝဟာနုပြိုတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ နုပြုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မမရဘူးဘလောက်မကျမ်းမာတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမ်းမာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မမရဘူးအသက်အရွယ်ငယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေမှုကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့မမရဘူးတဲ့တဘာဝတရားကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှန်ရစ်မှုကိုချိုးနှိမ်တယ်ဘုရားအလောင်းချိုးနှိမ်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒီဘုရားဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အနောက်တိုင်းကလူတွေဝေဖန်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တိုင်းကဝေဖန်တဲ့လူတွေသူတို့ကဘယ်လိုဝေဖန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာအလောင်းတော်ဟာရာမတုဘတုဒ္ဓမ္မဆိုတဲ့နတ်ပြတ်သက်သုံးဆောင်မှာစိစိမ်ခံစားလို့မိုးတွင်းကြသည့်လေးလပတ်လုံးအမျိုးသမီးတွေကြီးရှိတဲ့ တိမုတ်တဲ့ဒုရိယအဖွဲ့နဲ့ဖြေပြော်မှုကိုခံယူပြီးတော့လေးလပတ်လုံးနတ်တော်ဘောကမစင်းမနဲ့စိစိမ်ဥစ္စာခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဒီရေးသားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားလူတွေကဘလို့ဝေဖန်လို့ဆိုဒါအထက်ကရာဆရာတွေရေးတယ်လို့သူတို့ကထင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားအလောင်းရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ကို ယတတထေတာတို့အနုရုဒ္ဓာတို့ရဲ့ဇာလန်းတွေနဲ့မှားရင်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုရေးကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ရှာမတွေ့တာဒီဒုက္ခမနာတုတ်ကြည့်ရင်ဒါဘုရားလောင်းဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုဟောခဲ့တယ်ငါဟာနတ်မြတ်သက်သုံးဆောင်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်ငါဖခင်ရဲ့နန်းတော်မှာဒီလောက်ထိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားခဲ့တဲ့စကားရှိတယ် အဲ့ဒါကိုရှာမတွေ့လို့အထက်ကရာဆရာတွေကချက်ကားပြီးတော့ရေးတယ်လို့အနောက်တိုင်းကဝေဖန်တဲ့လူတွေကဒီလိုဝေဖန်တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအလွန်မှားရင်းတဲ့ဝေဖန်ချက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုသူတို့ဝေဖန်တာရှိသေးတယ်ဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်သွားမှဆိုလို့တဲ့သူ့အတုနာဆိုတာတွေကိုမမြင်ရအောင် သုတ္တရဏမင်းကြီးကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူတို့ကဝေဖန်တယ်သူတို့သူနာသူတွေမမြင်ရအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားလို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပေါ့ဆွေရဲမျိုးထဲမှာအိုတဲ့လူမရှိနိုင်ဘူးလားတဘာဝကိုကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဆွေရဲမျိုးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေ အမေရဲ့အဖေအဲ့ဒီတော့ဆိုသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့အဖေတို့မေတော်မာယာတို့ရဲ့အဖေတို့တော့ဘုံအဖွားတို့ဆိုတာတွေအိုးနေတာတွေသွားကြတော့တာတွေပဲရှိမှာပေါ့နောက်တစ်ခုနေမကောင်းတာတော့မရှိနိုင်ဘူးလားတဲ့နောက်တစ်ခါဆွေတဲ့မြို့တဲ့ကတေတာရောမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုဖះလောင်းလေးမတွေ့အောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်ရှိတယ် အခုဒီသုတ်တန်အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာပုံမြင့်ရရော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုတွေဟာအမြဲတမ်းအဆင့်မြင့်တယ်။ခွန်ကြီးတို့တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အဖိုးတွေဖွားတွေတွေ့ပြီမဲ့လို့ဒီလိုဆင်ញင်မှဆင်တာဆင်ញင်တာမရှိဘူးလေ။ အဖိုးအဖွားတွေ့လဲအေးတနေ့ကျတော့ငါအိုးရအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်မှရှားတယ်။ဘာလဲအိုးရအောင်မှာပဲအိုးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားလိမ့်မယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကအကုန်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေတွေ့ဘူးနာပဲ။တွေ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့အဖိုးအဖွားတွေကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုအောင်မေ့လဲ။အေးသူတို့ကအိုးတာငါတို့တော့ဒီလိုအိုးလာလိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးလေ။ တကယ်မထင်ခဲ့တာဟောသူကမွေးရတဲ့အဖိုးအဖွားအနေနဲ့မွေးလာတာဟာငါတို့ကငယ်ငယ်ပဲဒီလိုအဖိုးအဖွားကြီးငါတို့ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာမထင်ခဲ့ဘူးနေမကောင်းတာမသာတဲ့ပုံကိုတွေ့လဲပဲဒီလိုပဲသေတဲ့ပုံကိုတွေ့လဲအေးခုခေတ်လူတွေကြည့်ရင်သေသေပြီဆိုလို့ရှိရင်သေတဲ့လူကိုအပြစ်အပြစ်တင်လိုက်ပဲဒီလူကတော့မတည့်တာတွေစားတာကိုသေမှာပေါ့ နော်ဘာယောဂဖြစ်လို့ဘာလို့ထားကိုသေမှာပေါ့နဲ့ဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးတွေအပြောမျိုးတွေလည်းပဲကြံရဲကြတာများတယ်အင်းဆေးရုံဆေးကနေသွားကြည့်လို့ဒီမကောင်းတိုင်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအော်ငါမှလည်းဒီလိုအိုခြင်းသဘောရှိတယ်ငါလည်းအိုရအောင်ပါပဲဆိုတဲ့အတွေ့တွေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားတယ်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့အော်ငါလည်းပဲသေခြင်းသဘောရှိတာပဲ သိခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူးတနေ့ကျတော့ငါလည်းသိရအောင်ပါပဲလို့ဒီလိုတွေးတောဆင်ញင်ပြီးတော့ညာသက်ဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားတယ်ဟောဖះလောင်းလေးကျတော့သူ့သူနာသူ့သေးကိုမြင်တာနဲ့ဒီအတွေးတွေဟာသူ့မှာဝင်လာနိုင်အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြုတ်မှုနဲ့ကြောင်းပြုတ်တဲ့မာမနာတွေ မှန်ရင်မှုတွေသူ့မှာမရှိဘူးကျမ်းမာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ရင်မှုတွေသူ့မှာမရှိဘူးအသက်ရှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ရင်မှုတွေမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပြအေးနုပြုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ရင်မှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်ဆိုတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကိုကျင့်မိတတ်တယ်။ဟောမှန်ရစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်မှန်ရစ်မှုတွေရပ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်တာလုပ်မယ်။မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုကျင့်လာ။ကျင့်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်တုံဆိုတည်တဲ့အခါကျတော့အပယ်လေးပုံကိုရောက်သွားတယ်။ထို့တူပဲအာရောကြမရဆိုတဲ့ကျမ်းမာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်ရစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒုစရိုက်တွေကိုကျွလွန်မိတတ်တယ်။ ကျွလွန်မိပြီးတဲ့အခါမှာတည်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ပုံကိုရောက်တယ်အသက်ရှင်မှုဆိုတဲ့ဇီဝိတမရအကြောင်းပြုပြီးမယဉ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲကာဒုစရဝစီဒုစရမနောဒုစရဆိုတာတွေကိုကျွလွန်မိပြီးနောက်ဆုံးမှာအပင်ငရဲကိုကြာသွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကသူသူဘာပြောလဲဆိုရင် တပ်ပေမထေအပိဘောသမိငါဟာမယဉ်မှုတွေအလုံးကိုအနိုင်ရထားတယ်ဘယ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူမယဉ်တာမရှိသူ့ရဲ့ဘဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်မူးတာဆိုတာတခုမှမဖြစ်စေရဘူးတခုမှမဖြစ်အောင်နေထိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဟာမယဉ်ချင်းတို့ ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍမှာတစုံတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အထင်အမြင်မှန်ရစ်ပြီးတော့ crazy ဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်မှုလိုအပ်တယ်။ရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစဉ်းကျင်စဉ်းစားမှုနဲ့ရှောင်ကျင်ရမှာ။မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားနဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်စဉ်းကျင်စဉ်းစားတာ ယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့ wise attention မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ခြင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မာနတရားမာရည်ချင်းဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာရင်မှုဆိုတာတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့သူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းမပေါ်ရောက်ရှိလို့နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့မယချင်းကင်းအောင်ကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း